Тоқтаңыздар, тоқтаңыздар, ана. Қашпаңыздар. Ұят, позор. Мынау деген ұят нәрсе, нағыз ұят нәрсе. Полиция мүшесі, мынау не жауап қысадыңыздар? Ұят нәрсе ғой. Мынаны, мына кісінің түрін жаттап алыңыздар. Міне. Міне номері. Қашып бара жатыр. Бұлды болды түсірді машинадан шығарды. заңсыз бәрі заңсыз міне дауыс санатпай жатыр көрмей тұрсыздар ма бәрін өзі санап алып қашып бара жатыр ұятай позор мына полиция мүшелері қорғап тұр оларды көрдіңіз ба аштырмай жатыр міне міне көрдіңіз ба ұят бүкіл қазақстан көріп тұр міне полиция мүшесі міне көрдіңіз ба міне түрлерін жаттап алыңыздар осы кісілердің міне погонын қараңыздар ұят нәрсе жібермей тұрмыз міне атырау мұнай және газ университеті міне мынау деген нағыз ұят нәрсе қараңыз қашып бара жатыр әне қашып бара жатыр ұят полиция наезд на человека мынау уже болмайды это наезд адамға наезд біздің машинаға басып тұрмыз Сіз документіңізді көрсетіңіз. Документіңізді өзіңіз таныстырыңыз. Мына алып көріп жіберейікші. жіберуге болмайды санасын санасын санасын қол көтеріңізші сәлеметсіз бе міне мына кісі мектеп ¿Por там вот, да, фига он эти лежал, по-моему. куда ты сюда-то, блядь, сброс конкретный. you